năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm Huh? 如果你已经不能控制，被你伤。 No. You get out.